لا لا ابعاد اوه هو طاير هو طاير راجع تعال 345 <laughs> يا هو طاير Hey you I saw you from the distance Hey you Can we talk? الرياضة كمان واحد دمج شلت واحد اثنين في واحد لسه في واحد ورا الهيد وحش في ورا في واحد هربان ورا خالص العب تخبوا جوا هن استنى استنى مع لانش بعد لانش آه، ركت افتح عليكم ثلاثة واحد داون اثنين داون ضل واحد حياته بيضة لا بيضة لا لسه اجى عندك Shit, shit, shit. في لسه في لسه حما شو كانت مخاطرة في واحد عندي اللي عندي خالص حاول تهرب حاول تهرب هو مشان هيك والله مستحكميني من فوق العرصات نعم الكفر في عندي واحد انا تحتك تحتك في واحد عندي فوقنا فوقنا بالظبط طلع الجبل دمه بيضة بيضة كثير هذا اللي تحت راح درعه It's Let's fucking go! وان شوت وان شوت وان شوت في اكثر من سكواد لا لا هون هون جابوهم ليكن هون هون مكان هذا التله واحد واحد دمه بزقه آه، هذا السكن اللي بدك واحد خالص لورا لورا مشلده شلده رايح وان شوت وان شوت عندي بدي مساعدة خالص لا أربعة ما بعرف شو رأيك

44 ثانية وان داون اخو الحرام طبني فوق فوق نزل لتحت انا طالع من فوق لا على رفه ولا على اسم